Tak tahu nak habiskan ke tak. Sedap weh tapi... Hai guys, Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak cuba samyang terbaru. Iaitu samyang quattro cheese. Nampak ni quattro cheese. Okey. Ni aku beli kat Shopee. Satu pack besar tu dalam RM20 macam tu lah. Pada tengok Syafiqah Hamidun makan. Hari Jojo makan je sedap je. So aku nak cuba jugalah. Harapnya tak pedas lah untuk aku kan. Sebelum aku makan, korang jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Channel aku jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih pada yang sudah suri subscribe selama ni, okay? Depan aku ni, aku sediakan sosis je lah. Aku malah eh, nak buat. Nak goreng tu tadi macam mana. Ni macam dah kering aku punya cheese tu. Tak jadi. Keras. Hmm. Ha, nampak dia dah beku cheese. Okay, sebelum makan, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. pakai soda lemonade. Uh, warna biru guys. Cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, marilah kita rasa dulu ya. Aku pun tak tahu nak buat video apa so... Malas pun malas. Tak ada masa. Lagi-lagi bulan puasa. Bismillah. Okay, korang. First bite untuk korang. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas je. Weh, aku nak prank ke? Orang lain kata pedas. Aku kena tambah cheese kot lagi. Ya aku tak goreng ni aku ni je. Ha, sos. Ya Allah, missing pula. Ha, sosis. Bismillah. Eh, pedas weh. Aku tak tahu lah aku boleh habiskan ke tak. Sebab aku kenyang gak ni. Tadi berbuka aku alas kat perut sikit. Takkan nak makan terus kan. Pedas weh. Tapi sedap lah. Cheese dia lah kuat lah daripada yang cheese biasa tu. Tapi pedas. Weh, tinggi lah aku tarik. Nampak ni. Aku nak letak pedas aku letak lah semua. Ya Allah. Hai. lemah aku ni duduk tadi hmm. big bite ya Allah macam nak habis kan pedih keras lah sosis Oh. Saya tu seksa. Kalau sebab aku asyik ulang, ulang ulang minum. Mungkin sebab aku pun dah lama tak makan pedas. Macam mana nak habiskan? Dah Regular. Bibi aku rasa kebas kat sini. Memang tak boleh minum tapi dia rasa dia lebih sedap lah. Lebih berlemak cheese tu tapi masih pedas. Orang lain makan redact je. Tak tahu nak habiskan ke tak sedap eh tapi terciduk gue terciduk tak ada lah lama sangat aku masak tu baru je lagi dia dah kenyal macam kenyal-kenyal terkering pedas lah kuis-kuis cukup lah sampai sini tak ada sambung video ni hmm minta maaf aku tak dapat nak habiskan depan ni aku kena relax-relax dulu sebab dah lama juga aku tak makan sambil yang pedas rasa level pedas aku level kanak-kanak So yang cheese ni pun aku tak boleh pedas So kena buat sendiri yang ramen spring Tu okey lah sikit Okay tapi dia sedap cuma pedas lah untuk aku Aku mungkin lepas ni kena kurangkan dia punya uh, sos tu Okay Untuk tambah lagi cheese Apapun Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku Terima kasih pada yang sudah sudi menonton okay See you guys di next video bye bye